啊，哪个是妈妈？啊，对，谁是爸爸？啊，你是爸爸吗？真棒，真帅。 Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? 两个黄鹂鸣翠柳，你还没有女朋友？雌雄双兔傍地走。